Música curug cinulang waktu kuri arek mulang si jago geus tanda wanci arek subuh kuring oleh kacai ka masjid je separa hipan na telat gere cahaya benttang di langit nangkung rupanan vida. Uhum. eserek sare panon kedai penuh keem parasa awak hargaan bariju tepara rubung diurupan najng celak bercaya benttang di langit na tunggupan na ngaangkan litin tadi di dasar laut lamun dipikir bangi teh ukur sekali waktu dicurug tinulang waktu kuring arek mulang si jago geskong Uring ngoleset kacai ka masjid Niat rek parbu रा tay kan na và eh, the doi nah. karata murid ini tinitan di ditu lamun awa bensin nah itu bener teh nah, abelaan aja nanti diimah oge dijual ke paribasana nginjem dipake ka mana huh? dipake mana dipake uh Natura kagambar jiwa salira manehna mere harapan katresna tepang deui patepang urang duaan tepang deui hatera tutunggulah imutna kapelet manehna mere harapan katresna tepang deui patepang urang duaan tepang deui hate ratu kutunggulan imutna jeung kelet mata kapelet nah mereharapanremi patpangkun buan tepangdui tu tutulmula Imumutna je kelet kantos meperi asik kemangkak kantenang udara cangdrasa geged anu mainitna jero api saya to na keirunganai harapkan lepas darias jadi dirangkai pat Dihati kurang le balu cúp cơn Eh, si baka mana ingetkan bahdinyakak sirunga pian hujanna poang nyiit celik Katu milih nutupwi nugel di dagomutut tapi hilang se cela wi nugelis di dago nutup tapi hilang tapi hilang tidak sesellaki cep barii anteng nalamulu thank you Ayah kari lebah lebangna tangka Kai kari Seana Hawa Bandung pisan ngajadi angkakai karis Seana Hawa Bandung Rekilangari